assalomu alaykum qadrli vohadoshlar surxondaryo viloyati arxiv ish hudud boshqarmasi tomonidan ikki ming yigirma ikkinchi yil davomida amalga oshirilgan ishlar yuzasidan hisobotini e'tiboringizga havola qilmoqchiman bugungi kunda viloyatimizda o'nta davlat arxivlari hamda oltita shaxsiy tarkib hujjatlari davlat arxivlari faoliyat yuritib kelmoqda viloyat va tuman davlat arxivlari tomonidan ikki ming yigirma ikkinchi yil davomida bir milliard ellik yetti million so'm mablag' ishlab topilgan shaxsiy tarkib hujjatlari davlat arxivlari tomonidan to'qqiz yuz to'qson ikki million so'm mablag' ishlab topilgan daromadlar asosan tashkilotlar hujjatlarini ilmiy texnik ishlov berish tartibga solish meriy hujjatlarini tayyorlash hujjatlarni depozitlar saqlash e, mavzuli so'rovlarni bajarish turli interaktiv xizmatlar ko'rsatish hamda boshqa xizmatlar ko'rsatish hisobiga olingan ushbu arxivlar tomonidan ikki ming yigirma ikkinchi yilda reja bo'yicha barcha ko'rsatkichlar bajarilgan shuningdek arxivlarda hujjatlarni elektron nusxasini yaratish bo'yicha 11826 saqlov birligidan 1 million 445647 dona sug'urta kadr yaratildi bu rejaga nisbatan 125 foizga oshirib bajarilgan bugungi kunda davlat arxiv idoralari tomonidan arxiv ishini rivojlantirishga katta e'tibor qaratilmoqda tarmoqni rivojlantirish bo'yicha arxiv ishi boshqarmasi tomonidan turli tadbirlar amalga oshirilmoqda muntazam ravishda monitoring olib borish yuqori yutuqlarga erishgan arxivlar rahbarlari hamda xodimlarni rag'batlantirish direksiya yig'ilishlarida muhokama etish chora tadbirlar belgilash va hokazolar shular jumlasidandir o'zbekiston respublikasi prezidentining ikki ming yigirma ikkinchi yil yigirma birinchi fevraldagi bir yuz o'ttiz sakkizinchi son qarori ijrosi bo'yicha yer ajratish qarorlari yuzasidan arxivlarga belgilangan topshiriqlar ijrosi o'z vaqtida bajarildi joriy yilda davlat arxivlari tomonidan xatlovdan o'tkazilgan jami qarorlar to'qson to'qqiz ming to'rt yuz ellik beshtani tashkil etdi shu jumladan hokimlik qarorlari to'qson olti ming ikki yuz qirq to'qqizta o'zini o'zi boshqarish organlarining qarori bir ming bir yuz to'qson sakkizta kolxoz va sovxozlarning yer ajratish to'g'risida bayonnoma va buyruqlari ikki ming sakkizta xatlov natijasida aniqlangan qarorlarning jami to'qson to'qqiz ming to'rt yuz ellik beshtasining elektron nusxasi yaratilib jami raqamlashtirilgan kadrlar to'rt yuz ellik yetti ming to'qqiz yuz sakson yettitani tashkil etdi raqamlashtirilgan hujjatlarning elektron nusxalari tuman sektor rahbarlariga taqdim etilgan o'ta qimmatli hujjatlarni aniqlash ishlari davom etmoqda shuningdek jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari yuzasidan ikki ming yigirma ikkinchi yil davomida davlat arxivlari tomonidan yigirma bir ming to'qqiz yuz yetmish birta murojaatlar ko'rib chiqilgan shundan uch ming olti yuz birtasi mavzuli o'n uch ming besh yuz yetmish ijtimoiy huquqiy so'rovlar bajarilgan shuningdek o'n besh ming besh yuz o'n oltitasi davlat xizmatlari markazlari orqali kelib tushgan oltitasi esa pochta orqali kelib tushgan olti ming to'rt yuz qirq to'qqiztasi fuqarolar tomonidan bevosita arxivga kelib murojaat qilishgan barcha murojaatlar arxiv xodimlari tomonidan o'z vaqtida o'rganib chiqilib javob berilmoqda bugungi kunda arxivlardagi barcha xizmat turlari joylardagi davlat xizmatlari markazlari orqali onlayn xizmat ko'rsatish tizimiga o'tgan onlayn xizmatdan foydalanib arxiv ma'lumotnomasini olishlari mumkin shu bilan birga vazirlar mahkamasining ikki ming yigirma birinchi yil yigirma to'qqizinchi dekabrdagi yetti yuz sakson sakkizinchi son qaroriga asosan davlat arxivlari o'quv zallarida arxiv hujjatlaridan foydalanish bo'yicha tadqiqotchilarga onlayn ruxsatnoma berish tartibi yo'lga qo'yilgan ushbu qarorga muvofiq aholiga qulaylik yaratish maqsadida arxiv hujjatlari kitoblar va qo'lyozmalarni raqamlashtirish elektron nusxasini olish uchun yig'im miqdori kamaytirilgan shuningdek davlat arxivlari o'quv zallarida ishlash uchun ruxsatnoma berish muddati uch ish kunidan bir ish kuniga qisqartirilgan viloyat arxiv hududiy boshqarmasi tizimidagi davlat arxivlarida faoliyat yuritayotgan xodimlarning ikki ming yigirma uchinchi yilda malaka oshirish rejasi ishlab chiqilgan ikki ming yigirma ikkinchi yilda barcha arxiv rahbarlari va xodimlari belgilangan reja grafik asosida o'z vaqtida malaka oshirish kurslarida malakalarini oshirib keldilar arxiv binolari qurilishi va rekonstruksiya ishlarini olib borish holati yuzasidan boshqarma va davlat arxivlari tomonidan arxiv binolarini kapital ta'mirlash va yangi bino qurish bo'yicha viloyat va tuman hokimliklariga investitsiya dasturiga kiritish uchun muntazam ravishda takliflar bilan murojaat qilinmoqda xususan jarqo'rg'on tuman davlat arxivida tashkilot va muassasalardan hujjatlarni qabul qilish uchun joy yetishmayotganligi sababli o'zining ishlab topgan mablag'i evaziga qo'shimcha saqlovxona qurildi hozirda ushbu saqlovxonaning ichki va tashqi fasad qismlarini bo'yash ishlari olib borilmoqda shu bilan birga denov tuman davlat arxiviga yangi bino qurib berish maqsadida davlat xususiy sherikchiligi asosida tadbirkor homiy sifatida jalb qilingan hozirgi vaqtda tuman hokimligi hamda arxitekturasi bilan birgalikda tadbirkor kelishilgan holda yer ajratilib loyiha asosida qurilish ishlari boshlab yuborilgan ushbu yangi bino yaqin kunlarda foydalanishga topshiriladi e'tiborlaringiz uchun rahmat sog' bo'linglar